Thank you. No. Из расщелин темнота Извивается по крыше В лабиринтах водосточных схем Я мрачнее темноты Тишины гораздо тише и так зачем, зачем? Ничего не прилетит из глубин больницы бесполезно в механизме Так зачем, зачем? Все в сомнениях, жучках Миропилки, я в нем тоже Может длиться очень долго край Отражений нет в зрачках В сердце трепета и дрожи Так зачем их тормошить, пускай больше не нужно Скоро закончатся тихие игры Нас найдут на мягких подушках Среди плюшевых зайцев и тигров Сложная сетка неровных линий В плюшевой шерсти запутались пальцы